大家好，我是金英老师。我们即将就要迎接二零二零年了。太岁星君告诉我，属猪、属蛇、属老虎以及属猴子的朋友们，今年你们多担待了。而在新的一年里，你们也可以有新的期许跟期盼。在二零二零年，属老鼠、属马的朋友们，请你们务必要先做好周全的准备，好应应新年度的挑战。 而属老鼠跟属鸡的朋友们，也请你们务必要多留意人际以及感情方面的问题哦。同时，金老师我也想要跟每一位在荧幕前有缘的朋友们说几句话，非常感谢你们在这一年来的支持。如果你是二十岁以下的朋友们，老师想要告诉你们，无理取闹的年纪已经过喽，你只有努力才能换来你想要的结果。 努力做一个优秀、稳重、成熟的自己，不要在最好的年龄辜负了最好的自己。想要成为最好的自己，就请你务必要靠自己的努力去争取。希望你可以在新的一年里，好好把握眼前的每一个机会哦。如果你是三十岁以下的朋友们，老师想要告诉你，并不是所有的努力都会白费的。 最终，你的努力都会成为点点滴滴，也会变成你未来的一个骄傲。只要你肯努力，就一定会有结果。虽然这个结果可能多也可能少，可是，请你一定要相信，在你的人生当中，即便努力了不一定会成功，可是如果你不努力，就一定会失败。比起失败，当一个超越自己的挑战者，你说好不好呢？ 如果呢，你是四十岁以下的朋友们，老师想要告诉你，在二零二零又是新的一年了。在新的一年里，要把所有不开心的事情、所有的烦恼都抛到脑后，真真实实的开始做自己，不再为任何的事情感到心烦，不再为任何的事情感到困惑，努力做自己，跟着自己的感觉走。你要知道哦，所有的事情。 在这个时候，你经过了这么多年的历练，应该都难不倒你了。尤其是现在的你，可能是公司的粮、家庭的柱、妻友的天，所以你的能耐不止于现在这样子。这个时候才真要起步哦。如果你是五十岁以下的朋友，老师想要告诉你，在每一个人的心中都一定会有一个梦想，而这个梦想并不是用想象来的。 所有的梦想都是需要靠你的坚持，还有努力，不断的坚持跟毅力，才能够完成你最终的梦想。我想，我们每一个人都要加油。只是那些心怀的梦想，而且在不断努力的人，不断奋斗着下的人，最终才会取得他们理想中的成果跟成功。你还记得你年少时的梦想是什么吗？ Do you still dare to dream？不要忘记你最初的梦想哦。Go for it！如果此时此刻的你是正在聊情商的朋友们，老师想要告诉你，即便你在2019年，今年可能受了许多的伤，流了很多的眼泪，也经历了伤心难过的事情，但是我希望你要告诉自己，你不能够再过度的依靠任何的人。 只有靠自己才能够真正实现真正的独立哦。而如果你是正在迷途当中的朋友们，老师很想要告诉你，在二零一九年，就算你遭受了挫败，这些失败可能也摧毁了你的信念，打击了你的信心。但是在新的一年里，我们会有一个新的起跑点，请你不要放弃。想一想，即将就要二零二零了。 我们要继续尝试你想做的事情，说不定什么时候你就会迎接成功。如果你是单身的朋友，老师想告诉你，在二零二零年，你或许会遇到一个真正爱自己的人。可能在这一年，你会沉浸在爱情的喜悦。不管是干什么，请你务必都要往好的方向去想。二零二零年，也许你可以实现你所有的梦想。 会遇到你所想要见到的人，碰到好的对象，只要你有勇气去追求，只要你肯相信爱是存在的。在此刻迎接倒数之时，请大家务必要把今年度所有的烦恼都抛到脑后，全部忘记，让我们一起迎接崭新的二零二零。在这新的一年当中。 老师也希望大家能够更好的、更努力的生活，努力的变成更好的自己，不要辜负自己的青春，更不要荒废自己大好的时光。就算您是年迈一甲子六十的朋友也是一样的，这时你才可以好好的做自己。不知道各位荧幕前的朋友们，你们对于二零一九年的自己有什么样的想法呢？ 对于二零二零年的自己，又有什么样的期许？请大家不妨在下方留言，跟老师一起分享哦。让我们一起迈向更好的二零二零吧！我是精灵老师，祝大家 Happy New Year！二零二零，爱你爱你哦！我是精灵老师，我们明年再见喽，拜拜。